صديقاتي اصدقائي حبيبتي احبائي مرحبا عشاق المطبخ نتمنى تتابعوني من الاول حتى الاخر عندي لكم وصفتين نتمنى يعجبوكم ولا عجبتكم احدى الوصفات ما تنسونيش من لايكات وما تنسونيش من الاشتراكات نزلوا لتحت نزلوا وديروا ضغط على ابوني وباش يوصلكم كل جديد تعالوا معايا يلا البدايه Oui voilà. غير باش يبان لكم الوصفه اكثر ماشي الهدف تنبان لكم انا المهم عندي لكم لغادي ولا آه الفجل فجل كيف كتشوفوا عندي هذا النوع هذا الدائري كيشبه اللفت وكيشبه لو نافي وعندي هذا المهم انا كنت جبته في بصراحه صراحه وجبته بكثره من الجرده جبته من الجرده يعني من الحقل وبصراحه يعني درت منه عصير اول مره في حياتي كندير عصير عصير ديال الفجل وبصراحه ما بيهش يعني نقدر شي نهار ان شاء الله نبارطاجي معكم الوصفه وبقى عندي ودرت عده سلطات وبقى عندي هذا وما غاديش يعني لا يستحق الرمي يعني ما غاديش نلوحو غادي ندير لكم به المخلل ديال الفجل وغندير لكم به سلطه يعني ان سلاد غادي salé sucré à la marocaine. آه، سلطه حلوه سلطه حلوه مالحه آه بالطريقه المغربيه اوكي اول حاجه عندي انا عندي الخس او سلطه verte ولا الخس ولا السلطه الخضراء ما عرفش وعندي الاورانج ولا البرتقال ليمون هادشي كله نقطعو شرائح رقيقه وعندي الخيار ولا كونكومبر خيار اول حاجه نقطعو هذا شرائح المهم انا باش ما نضيعش الوقت باش ما نضيعش وقتكم راني قطعت كلشي سهل كلشي كيعرف التقطيع كيف كتشوفوا نوريكم حاجه بحاجه المهم كل واحد وطريقته في التزيين عندنا الاورانج ولا الليمون برتقال نديرو الوسط عندنا ال concombre خيار انا نديرو في الجوانب المهم كله الطريقه ديالو في التزيين ماشي ضروري يعني ديروا بهذه الطريقه تقدروا ديروا باي طريقه ولا بطريقه عشوائيه المهم انا اختاريت نديروا بهذه الطريقه هذه وعلى حسب الاشخاص يعني اللي كانوا كثره الاشخاص يعني نديروا المزيد ولا كان ما يعني الناس يعني ما عندناش اشخاص كثيرين يعني في المنزل يعني نديروا يعني على حسب الاشخاص اللي عندكم في البيت الطريقة سهلة سهلة جدا طريقة عشوائية تقريبا وعندي ال وعندي لغادي الفجل المهم انا نقيت بعد منه كنقطعوه هكا الطريقه شرائح فوالا غنزيد شرائح رقيقه يعني على حسب الرغبه يعني تقدروا تديروا كثره آه، الفجل ولا ديروه بطريقه قليله يعني نتوما الرغبه ديالكم المهم غادي نكمل ونرجع معاكم اوكي غنكمل نزيد شويه انا خدت يعني باش ما نطولش معكم في الفيديو نرجع معكم المهم نكمل معكم التقطيع المهم قطعت هاد الكميه هذه المهم بالنسبه لنا حنا كافيه يعني كميه كافيه فوالا نديرو بهاد الطريقه هذه الطريقه اللي كتشوفوا المهم غنكمل معكم voilà تبقاو تديروا جميع هذا الفجل اللي عندكم voilà كيف شفتوا كيف تشوفوا هنا المهم انا درت بحالكم المهم كل واحد والطريقه ديالو في التزيين انا درتو بهاد الطريقه هذه بلاتي غنوريكم وهذا نقدروا تما نديروهم هذه التشكيله ولا باش يعطي غير ديكور زوين ولا المهم هذا نديرو توا هنايا تبارك الله عليك الله يبارك فيك <laughs> شكون شكون العروسه خالتها وجارتها ها هي هذه السلطه دابا غندير لكم الصوص باش نسقيو هاد السلطه هذه يعني باش تجي زوينه خصها الصوص المهم انا عصرت هنايا ليمونه صوص ديال ليمونه ها هو صوص ليمونه هذا هو الصوص باش انا هاد هاد السلطه هادي القرفه القرفه كيف كتشوفوا لا كانيل غندير منها ماشي ماشي غير شويه وصافي سي تري بون بور لا سونتي لا كانيل نو واي القرفه باللغه العربيه القرفه voilà آه غنديرو آه، معلقه صغيره ولا ما عامرش كاع معلقه فلور دورانجي ولا ما زهر ولا آه، زهر وردة الليمون آه، الورد ديال الليمون المهم انا درت معلقه صغيره كيعطي حتى هو النكهه زوينه بصراحه On dit que le sucre est un peu trop sucre Pas trop parce que ce n'est pas bon pour la santé. Trop salé, trop sucré. Je me dis que c'est trop gras. Je vais dire que le marque qui vient de faire le marque rare. Je vais mettre la sauce. Et on va verser sur la salade. سلطة سلطة باللغة العربية الفصحى السلطة جو سي تري بيان بارلي باللهجة المغربية بلوها بلوها فصح كومون تي دي توا اللغة الفصحى اللغة العربية الفصحى جو سي تري بيان بارلي عربية فصحى ولا نسكبوه فوق هاد نسقيو السلطة فوالا السقي اغوزي اغوزي نسقيو كيف قالت لي بنتي لقات لي الكلمة انا ديما موضرين لي الكلام <laughs> ديما كنوضر انا آه، هنا نسقيو بحال هكا بصراحه كتجي زوينه يعني ما فيهاش سكر كثير يعني غير معلقه معلقه صغيره اصلا هاد الليمون كيكون باش نلعب بالمعلقه فوالا كونسا مالا السكر كله بقى هنايا معليش faut bien bien mélanger ها هي وجدت السلطه ها هي salata salata كملت المهم كملت السلطه نخليوها على جانب après on va s'approcher pour vous montrer comment المهم c'est غنمسح هاد الشيء en finale non ايه سكتي سكتي باش ما تلفينيش انا اصلا كنبدا نصور كنتلف شنو كندير المهم غناخد هادو عندي هادو اللي- المهم انا ما نديرش هادشي كله عندي هادو المهم غنكمل انا غنقطع مازال عندي هذا باش من الفيديو ما يجيش طويل بزاف غنقطع هادشي نكملو ونرجع معكم يعني نقيه ونقطعو قطع ونرجع معكم باش نوريكم التخليل وكيفاش كيفاش المهم باش ما ناخذش من وقتكم الكثير آه غندير هذا ومن بعد نكمل الفيديو نكمل نكمل هذا الباقي هذا مازال عندي عندي هذا لوغيست هذا نكملو نكملو فيما بعد المهم اول حاجه غنديروها ناخذوا هذا المهم غنوريكم انا غير الطريقه والسلام كان عندكم كتير وكان الفصل يعني فصول يعني كنا الخضر يعني الفصول يعني يعني هاد الطريقه كتمشي على بزاف تاع الخضر يعني نقدروا نديروا هذا نقدروا نديروا بزاف الخضر يعني بهاد الطريقه هي التخليل المهم اول حاجه غنديرو هي الملح معليش الملح ديروا معلقه كبيره غنديروا الخل الفينيغر اي نوع ولا هذا الابيض هذا الخل نديرو تقريبا الربع خل والباقي ما المهم ندير اثنين معالق ما عامرينش والباقي غنديروه ماء هو نعمرو عليه بالماء ريحه الخل عاطيه نعمرو عليه بالماء هكا المهم تقدروا ديروا معاه يعني تقدروا ديروا معاه مثلا اللي كيبغي الحار حبات اللي بغى نكهه الحار حبات البزار يعني الحب البزار ولا تقدروا ديروا معاه اي حاجه منكه يعني يعني تقدروا ديروا معاه الزعتر تقدروا ديروا معاه المهم انا قلت لكم واللي بغيتو تقدروا ديروا معاه ايضا آه، ورقه سيدنا موسى يعني من اجل النكهه يعني باش يعطيكم النكهه تقدروا تخليو غير هكا بهذه الطريقه هذه كيف انا درت ما درت عليه والو المهم هذا هو المهم نسدو عليه بحال هكا يعني بطريقه بسيطه نسدو عليه مزيان مزيان مزيان ونخليوه فشي بلاصه يعني ياخذ وقته المهم انا نكمل معاكم كيف كتشوفوا ولا غير الملح والخل والماء نقدروا نديروا الميم الكاروت يعني الخيز ولا الجزر نقدروا نديروا بهذه الطريقه ال cornichon يعني الخيار داك الصغير المهم غير الخل ربع خل والباقي ما والملح ون... ونسدو عليه مزيان نزيرو عليه المهم انا غادي نودعكم في هاد اللحظه هادي ونكمل آه، ونكمل آه، هادي آه، الباقي المهم هادي ما غاديش نحتاج لها كبيره بزاف ما غاديش نحتاج ليها غادي نعمر هادي ونشوف شي وحده صغيره بحال هادي وصافي المهم نقول لكم ليله سعيده مساءكم ان شاء الله يكون خير لان بصراحه كنصور بالليل نتمنى ان الفيديو يكون واضح وما يكون حتى شي مشكل لاني كنصور بصراحه بالليل فوالا هذا هو المهم شي اللي درت لكم والسلام عليكم تلقاو في فيديو جديد آه، عما قريب وبيزو لكم والى اللقاء